ਚਾਚੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੇ ਪੈਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਲਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੈਂਦ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨੇ ਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਕੇ ਤੂੰ ਬਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਔਖਾ ਘਟਾ ਪਲ ਬੱਲੀਏ ਮੇਰੀਆਂ ਤੂੰ ਜਣਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਰੱਜ ਕਰ ਮੇਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬੱਲੀਏ ਨਹੀਂ ਹਾਉ ਸਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਏ ਵਹਿਮ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਖਤਮ ਖਤਵਣੇ ਦਵਾਉਣੇ ਆਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤੋਂ ਰੱਖ ਦੇਂਦਾ ਪੱਟ ਕੇ ਗੱਭਰੂ ਤੋਂ ਕਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਖ ਟਿੱਕੀ ਮਟਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਓ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚਾਕੇ ਚ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖੇ ਕਰਕੇ ਗੁੱਡੇ ਤੇ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੈਂਟ ਨਹੀਂ ਬਈ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਐਂਟ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੀ ਉਹ ਬਦਲੇ ਜੇ ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਜਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰੇਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤ ਪਾ ਗਈ ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਬੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰ ਦਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਬਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਕਵਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੰਡੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂਲਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਚ ਨਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਨਾ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਬਣੀ ਐ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਓਕੇ ਨੇ ਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਆਇਆ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਸਭ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਚਾਲੀ ਤੇ ਮੱਠੀ ਰੱਖਦੇ ਸਪੀਡ ਗਾਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚ ਚੱਲਦੇ ਰਿਪੀਟ ਲੂਈ ਕੰਡੇ ਆਉਂਦੇ ਬਾਡੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਹੀਟ ਸਿਰ ਹਿਲਦੇ ਆ ਜਾਪੇ ਜਿਵੇਂ ਝੜਕੀ ਆ ਨੀਟ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਪਦੇ ਰਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਲੇ ਆਉਂਦੀ ਗਾਣੇ ਆਂਦੀ ਫੰਡਨੀ ਰੱਬ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਆਉ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੱਗੇ ਦੇਣੇ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਸਭ ਬੇਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਗੜੀਆਂ ਸਭ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉ ਸਰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਏ ਵਹਿਮ ਕਰ ਦੋ ਮੈਂ ਬਣੇ ਦਵਾਉਣੇ ਆਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ਰਤੋ ਰੱਖ ਨਾ ਪੱਟ ਕੇ ਗੱਬਰ ਚਰਤੋਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਚੋਪਰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਚੰਦ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਟੈਂਡ ਹੈਂਡ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਾਚੇ ਜਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਫੇਰੀ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੋਡੇ ਤੇ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣੇ ਲਗੇ ਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਉਂਦਾ ਪੈਦ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਿਨਾ ਪੱਟੂ ਲਾਵੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ